зовут Саша, мне 13 лет. Я сегодня пришла на курсы на эти первый раз, как бы, и э, как бы мне очень все понравилось. И э, главное то, что когда мне мама сказала то, что она меня записала на курсы, я не хотела вообще сюда идти, потому что я не знала, что это за курсы, как там все будет, там же э, дети от 13 до 17 до 16 лет, что ли, то есть большие достаточно. А, как бы я думаю то, что как бы ни с кем не подружусь, то есть не буду ни с кем общаться, и как бы все это пройдет как типа мини урока или что-то типа такого. Но это все прошло в очень интересной игровой форме. А, в принципе, то, что мне и нравится. Я узнала о себе а, для себя много информации очень интересной, например, как работать с этой информацией, что делать, если э, урок там, допустим, очень скучный, и ты засыпаешь на нем, э, а, как себя развлечь и, <laughs> и как, как бы, э, главное, не заснуть. Вот, я узнала, как э, сконцентрировать внимание на каком-то деле. Э, допустим, вот тебе нужно доделать дело, но ты очень устал и как бы не можешь его доделать. Но это э, тут очень полезный совет.